Attention, ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Merci de votre compréhension. Ah, voilà enfin le roi de la classe, l'homme trop bien sapé, à big ball. Alors comme ça, t'as été élu l'homme le plus classe du monde. <laughs> Laisse-moi rire. Style le grand playboy des fonds marins, genre qui fait rêver les ménagères. Sauf que moi, je les baise, moi, les ménagères, non C'est pas vrai Écoute-moi bien, mon petit José. Tu peux ménagères, bien, tu dois avoir le cul qui brille, mais c'est pas ça qu'on appelle la classe. Je te dis ça en qualité d'homme le plus classe du monde. Et eh, je t'arrête tout de suite. La classe, c'est d'être chic dans sa manière de s'habiller. Rien de tel que d'aller chez Azedine à l'Aïa ou même de s'acheter des soupules chez Yoji Yamamoto. Excuse-moi de te dire ça, mon pauvre José, mais tu confonds un peu tout. Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. Tu dépenses tout ton argent dans les habits et accessoires de mode, mais tu es ridicule. Enfin, si ça te plaît, c'est toi qui les portes. Mais moi, si tu veux mon opinion, ça fait un peu Asbin. Oh la vache Moi, j'ai l'air Asbin j'en ai pour plus d'une barre de fang sur moi. Alors va te faire mettre. Tu n'es vraiment pas très sympa. Mais le train de tes injures roule sur le rail de mon indifférence. Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd. Bien, considère qu'on n'est plus amis, habit bol